ne? Jetzt bist du neun, oder? Acht, sieben, sechs, fünf, neun. drei, <laughs> neun. André, wie fühlst du dich? Neunjähriger Pilot neben mir. <laughs> André, wie fühlst du dich? Scheiße. Wieso? Magst du nicht gern fliegen? Wenn jetzt Mädels auf mich stürmen, schon. Also nur, es geht nur um Mädels. Ah, es geht nur um Mädels. Ach so. Guck, da draußen, ich bin gerade über dieses Glasboot drüber geflogen ist. Die haben alle runtergebunken und haben gesagt, die sollen landen auf dem Glasboot. Soll ich das machen? Okay. Und <laughs> soll ich da ein paar Mädels mitbringen? Okay. okay. Ich bringe mir ein paar Mädels vom Glasboot. talk so fast. Okay. Keine Kraftübungen. Ein Schirm. Fühl dich rein.